此万千根，姻缘多一分。当残阳照孤一牡丹染同樽，漫长牧笛声。一人一门望君踏归程。君可见刺绣又一针，有人为你疼。君可见夏雨秋风，有人为你等。翠竹泣墨痕，锦书画不成。青春与锦绣。 见刺绣每一针，有人为你疼。君可见牡丹开一生有人为你等。江河入海奔，万物为谁春？明月照不尽离别人。君可见刺绣又一针，有人为你疼。君可见夏一秋风，有人为你等。翠竹泣墨痕，锦书画不成。清真一曲休。